Oi pessoal, aqui é a Jurupoca e hoje eu vou jogar mais uma vez esse modpack Compact Claustrofobia. E no vídeo passado nós, eu, eu fiz esses três string mesh, também não sei o nome em português, né? E aí, vamos, e assim, como é que funciona? Você usa eles nesse negócio aqui assim, ó. Esse daqui, esse daqui, ó. Ele tá aqui, esse siege. Marronzinho claro que tá aqui assim, ó aí mesmo. Aí por enquanto ele não tem nenhum. Deixa eu trocar aqui assim o lugar da... A crafting table. Então assim, ó, por exemplo, aqui... Vou pegar aqui assim esses três. Aí se eu ponho assim isso daqui, isso daqui... Aí acontece um... um eu colocar certo objeto... Passar aqui assim, vai acontecer uma coisa. Se eu colocar o outro e eu passar esse mesmo objeto tal tá, qual pode acontecer outra, sabe? Então isso, isso muda. Deixa eu... Cadê aqui? Quest... Aqui... Como é que eu consigo... É... Semente. Passando corte dirt... Não, é... Não, é batendo na corte, na corte dirt. Deixa eu pegar aqui assim um balde. Tirar essa daqui daqui pra não ficar... Não acontecer nada, né? E eu tenho gravel. Ah, já tem umas cores que deu tipo assim. <coughs> Ai, desculpa, gente, espirrei aqui. Saúde pra mim. Vamos lá. Será que se eu colocar no chão é melhor? Não sei. Vamos lá. Uma pedra qual o sentido disso, não sei. Aí eu consegui de sugar cane. Nem sei se eu já tenho. Consegui outra. E outra. Aí eu consegui. Consegui duas, inclusive. Ai, meu nariz tá meio entupido ainda. Eu disse ainda, né? Porque, tipo, eu tô gravando o mesmo vídeo do que os da semana passada, no mesmo dia, né? Então, ainda tá meio. bem assim. Deixa eu vir aqui assim, colocar aqui e aqui. E eu vou devolver isso daqui pra cá. Aí, eu consegui aqui. E aí, vou pegar mais um, porque eu quero... Vou comer aqui assim, tá? e coisa eu vou crescer. E esse daqui eu vou transformar em esse daqui caso eu precise. Vamos ver o que mais eu consigo fazer aqui. Tá. tenho pedra. Que eu agora eu quero fazer o areia. Eu quero fazer areia. Por quê? Porque aí eu com areia, eu como eu tenho o isso daqui, eu tinha mais inclusive. Consigo transformar isso daqui em pedra de volta? Não, né? É. Beleza, vou ter que fazer mais pedra. Eu tenho... Não, não tenho nenhum. Nossa, gente. Nenhumzinho. Nenhuma mesmo. Acho que agora foi. Aqui. Aí vem aqui. Aqui. Fiz o agravel e agora vamos fazer. Ai que susto! Aqui. Aí eu vou quebrar isso. Então, na verdade, eu vou fazer outra areia. Por quê? Porque eu quero plantar o... Hum, outra coisa aqui agora, eu esqueci o nome. É o... Sugar cane. Não, mentira, eu quero... É o sugar cane eu quero o cactus. É o cactus que eu quero, não é... Como é que eu consigo mesmo? Aqui, ó. Aqui possível. Passando dirt na string mesh. Quantas coisinhas aqui, ó. A string mesh normal, que é essa daqui. Um. Consegui, né? Ainda não. O menu já tá ficando meio abarrotado aqui. consegui tudo menos do que eu queria, né? Consegui até essa bicha de batata, pra vocês terem uma noção. Que é isso, gente? Ah, tá. Eu só quero outro, gente. essa semente de cacto. Simplesmente isso eu quero, eu quero mais nada. Consegui? Não. Eu vou usar oito terras, nenhuma vai me dar um coisinha de cacto. Legal. Isso aqui é de pedras. E de coisa de corpo de pedra, no caso. E nenhuma batata. Nem, nenhum. Semente de cacto. Qual é a porcentagem disso? É 5% também, né? Mas era terra normal, não era quantidade. Né? Tem que fazer mais coisas. por algumas aqui. Quero essa semente de batata. De batata não, de cacto. não consegui, gente. Ai, tem que comer um desse. Mentira, vou fazer um pão. Tem duas, extremamente. uma mais, sem querer. Beleza, né? Dá pra nada. Tem mais um pão. Mais um pão, não, mais um... Witch. Eu até ganhei outra semente disso aqui. Nem tinha visto. Eu gosto dessa daqui, da, da rápido, que vai rapidão, assim. Não demora muito. Bom, gente, eu tô aqui já faz um bom tempinho, né? E eu até agora não consegui a semente de, de cactos. Literalmente, não consegui. Ó, ah, ela seria assim, a pretinha aqui, ó. Essa daqui, ó. Assim. E ela não tem nenhuma aqui assim, Eu consegui um monte de semente diferente. Consegui até batata, tava aqui comendo um pouco. Pra ah, é para conseguir me alimentar. E eu não consegui a semente ainda. Mas vamos deixar para outra hora isso, né? É porque para que é que eu já queria a Deixa eu ver aqui. É. é cal aqui. Queria estudar aqui para fazer isso. Eu já tenho um. Será? No. Él es. ver aqui assim. Ah, colocando gravel, uma de flint da outra lá. Aí uma coisa, eu, sei, assim, eu sempre faço, não sei se é só porque eu faço isso ou porque eu sou muito sortuda, mas tem vezes que quando você vai. Deixa eu comer aqui assim. Um pouco de batata. Pra... Isso. Quando você vai quebrar isso daqui e você quebra normal, você, não, você nem sempre recebe ah, isso daqui. Então eu sempre seguro o shift, que eu tenho percebido que sempre eu pego de volta, né? Não sei se é só porque eu sou sortuda mesmo ou porque isso realmente acontece. Ou porque eu, eu, é isso que isso funciona, mas isso que eu sempre faço e tá dando certo. Então eu vou continuar fazendo. Ele é mais grave. Tem nenhum ovinho, vídeo? Nenhuma, sério? Vamos pegar assim. Vamos comer aqui assim um pouco. Ai. Vamos deixar esse, esse negócio pra outra, outra hora. Porque eu já tô aqui faz um bom tempo, né? E eu não consegui ainda esse negócio. Vamos usar sulfur. Daqui. Você coloca dust na normal e você tem 7% de chance de conseguir um. Beleza. Deixa eu trocar aqui assim. Opa. Como é que é o negócio? Cadê? Esqueci. A Dust, né? Tenho 5. Vai dar nada, não, né, mas... Nossa. Isso aí... Boninho. Isso aí, outro. É, eu só consegui isso daí mesmo. Peraí que travou. Tá travando aqui assim. Meio é que podia assim usar uma de ferro, sempre ter uma mais, maior chance de conseguir, né? Então aqui eu já voltei com o Dust e como vocês podem perceber no projeção eu perdi a minha água. Que a Dust ela funciona igual a que ela cai, é igual a areia. Então eu perdi a minha água. Vamos ver se eu recebo alguma coisa, né? Acho que eu não vou receber nada. Bom, consegui um boninho. Bom, o vídeo já deve estar tá meio comprido, né? Vou ver se eu consigo cortar bastante, mas o que eu consegui realmente no vídeo de hoje foi batata, beterraba e a farinha de osso. Então, se inscrevam, ativem as notificações, é, deixem o like no vídeo se vocês gostaram e até o próximo. Tchau!